so hello guys welcome back to our channel तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट कोल्ड रॉयल के बारे में तो गाइज़ आपको पता ही होगा कि जैसे अब हमारा ओ बी ट्वेंटी एट का अपडेट आने ही वाला है और गाइज़ वो आठ या नौ को आएगा तो गाइज़ उसी के साथ हमारा न्यू गोल्ड रॉयल भी आ जाएगा और गाइज़ ये जो मैं गोल्ड रॉयल बताने वाला हूँ और गाइज़ ये सेवेंटी परसेंट तक इसके चांसेज़ हैं आने के और गाइज़ मतलब तीस परसेंट कोई और भी आ सकता है तो गाइज़ मैं जितने भी बंडल है वो दिखाऊंगा और गाइज़ जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं गाइज़ मैं वो भी आपको बंडल दिखाने वाला हूँ और गाइज़ इस वीडियो में हम ओ बी ट्वेंटी एट के अपडेट में क्या क्या नया आने वाला है गाइज़ वो सारा कुछ कवर करेंगे तो गाइज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और गाइज़ अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में ताकि उन्हें पता चल सके कि नेक्स्ट गोल्ड रॉयल कौन सा है और गाइज वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि गाइज आपके एक एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है तो चलिए गाइज आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे ओ बी ट्वेंटी एट में कुछ अपकमिंग न्यू बंडल्स की तो गाइज जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो गाइज ये कुछ बंडल हैं जो हमारे ओ बी ट्वेंटी एट के अपडेट के बाद आएंगे और गई इनमें से तो मुझे कोई कुछ खास नहीं लगा और आप बताना कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई अच्छा लगे और गाइज कुछ न्यू जर्सीज़ भी आने वाली हैं स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइज जो जर्सी और गाइज इसमें से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो आई है गाइज वो ग्रीन वाली है और गाइज आप भी बताना कि आपको कौन सी पसंद आई इनमें से जर्सी और गाइज इस जर्सी का मुझे लगता है कोई रॉयल आएगा क्योंकि गाइज इतनी सारी जर्सी एक एक करके तो देंगे नहीं किसी गाइज रॉयल में ही देंगे और गाइज आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि ये लड़के का बंडल आ रहा है तो गाइज लड़के का बंडल के चांसेस बहुत कम हैं कि लड़के का बंडल आए गाइज ज़्यादातर चांसेस हैं फीमेल के बंडल के और जैसे आपको पता होगा कि अब समर भी आ रहा है तो गाइज गरीना हमेशा की तरह समर इवेंट लेके जाते हैं तो गाइज उसी के साथ हमारा गोल्ड रॉयल भी है जो गाइज़ वो समर पे ही बेस्ड होगा और गाइज़ उसका जो बंडल निकल के आ रहा है फीमेल का तो गाइज़ वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो गाइज़ ऐसा कुछ होगा और गाइज़ आप ये भी बताना कि आपके पास कितने गोल्ड रॉयल वाउचर हैं गाइज़ क्योंकि मेरे पास तो अभी सौ या दो सौ गोल्ड रॉयल वाउचर होंगे तो गाइज़ आप भी ज़रूर बताना कि आपके पास कितने गोल्ड रॉयल वाउचर हैं तो गाइज़ मैं जो जिनके थोड़े बहुत और चांसेस हैं वो बंडल भी मैं आपको दिखा देता हूँ गई ये एक मेल का बंडल है जो कि आप देख सकते हो तो गई इसके भी थोड़े बहुत चांसेस हैं कि ये हमारे गोल्ड रॉयल में आ जाए पर गाइज ज़्यादातर चांसेस उस फीमेल बंडल के ही हैं तो गाइज यही कुछ था आज की वीडियो में और गाइज अगर आज आपको वीडियो पसंद आई तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को ऑन पे सेट कर देना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना और लाइक करके जाना थैंक्स फॉर वॉचिंग